gaurko ekitaldiarekin eh, jarraituko dugu eta e, kafe atxeden aldi honen aurretik eh, aipatu duan bezala, e, kasu honetan negozio jasangarrien transizioen inguruan hiru hizketaldi izketaldi izango ditugu. horretarako gurekin izango ditugu Jon Aldazabal e, doktorea, Mondragon Unibertsiteko Enpresagintza Fakultateko doktorea, Josune Prieto eta Unai de Vicente, Enpresagintza Fakultade, Mondragon Unibertsiadeko Enpresagintza Fakultadeko eta MIK ikerteiko eh, ikerlariak. Eta eh, bereiek eh, aurkeztuko digute negozioen ikuspuntutik jasangarritasunak noski puntu ezberdinak jorratuko ditu. Eta bereiek aurkeztuko dizkibute negozioek, dipuzkoko negozioek negozioek, Eh, datuzen urtetan jasangarritasunaren ikuspuntetik izango dituzten erronkak eta aukeren inguruan, eh, begira da ezberdinetatik, bai jasangarritasuna bai ekonomikoki, sozialki eta nola ez inguru giroari begiratuta eta aurreko eh, hitzaldian bezala, e, kasu honetan ere, ba noski erakusleio ezin hobea da, ba Gipuzkoako enpresekin egiten ari geran proiektu esperimentalen inguruko e, emaitzak e, azaldu alizateko. Zertan gabiltzan erakutsi alizateko negozio jasangarrien ikuspondutik, eta batez ere bi arlo azpimarretuko nituzke. Batetik e, e, eta geroa e, kombinatzen dituen enpresa ereduaren e, inguruan, arituko zaizkigu, eta bestaldetik nola e, ba, gipuzkoko enpresetan berrikuntza eta barne ekintzaietasuna e, izan daitezkeen giltzarrietako batzuk, ba, transizioiei E, modu egoki baten eta modu justu baten erantzun ahal izateko. Besterik gabe, ba, Jon Aldazabaldotko ere emango diote hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Bertatik gana ingo Zela ipini dezkoen hemen iruzi atxo eta hemen erarki eh, gara, ez da? <laughs> Bueno, Joneke eh, komento bezala gu gara eh, ikerketa talde baten partez, azkenian gure enfokia da berrikuntza eta neozio berrien arloan e, aportatzea, bai ikerketa aldetik, bai transferentzia aldetik, eta bai e, irakasle ero rol moduan baita ez, ba, beste fakultateen antzera ez da. Bueno, zentzu hortan, pixka lengua zela nahi zen, eta ingote pixkate labur bildukot pare bat minutuan, ze gero bakar, bakoitzak hamar minutu, beste ikestu dut egingo. Gure helburua da pixkate azpimarratzeko mezu batzuk, e, zehaztia zueri, Eta zertan gari zen esplikau, ez? Eta bai da, berrikuntzatan negozio e, berrien eh, eh, inguruan, hiru elementu e, azimarratuko ditugu. Bata da, kudeak eta arluan beharrezko ikusten den aproximazio bat, ez da? Beste bada, aproximazio hortatikan, berrikuntzan inguruan e, tonela da kidatzi dira, ez da? Baina oso zaila da, hau, erakundetan hau aurrera batia. Berezik izaila. Orduan hasieran enfoke baten itzeingo du, gero berrikuntza arlo hortan e, barnekin zaitzan inguruan, jonek esan daen moduan, ba txo bat eta gero beste plano batea pasako gara, ze bata da gestio kontu bat eta beste bada foko kontu bat baita bai, ez? Berrikuntza negozio barruen inguruan, ez? Eta hor berrikuntza eta ekonomia zirkularran inguruan be e, ba, mensajetxo batzuk saiatuko gara bizia trasladatzen. Kasontan unain partetik, eta alaxe joango gara, bale? Orduan, ja. Azira batetikan, gestio eh, gestio mailan komenigarri ikusten dan eta lantzen ari garan fokoa ez. Ezaten eman lehen, eh, berrikuntza kudeatzen asuntua bereziki da dela organizazio baten. Zaitxik, barrazoi asko darez, baina eh, danak pixkate somatzen du, gure egunerokotasuna gure denboran eguneko eguna ez bada geixa okupatzen duzkula, ez da. Eta hemen datu esanguratsu batzu da, ez da. Adibidez, bat aipatukot, e, 2008 ba, e, hogeta batean, Espainian, usta diela iru milioi eta zazpi mila eta enpresa zen, aktibo. Horretatik, bakizu zenbatek zeuken egun urte baino gehiago? berro eta batek. Zizaten dozku datuak, horrek ez dira eritziak, horrek datua dira. Azkenean horrek esaten duzkuna da gure erakundeak kanposantuan bukatzeko disineuta dela. Orduan, kudeak eta alorretikan, zein da mezua zentzu hortan? Zein da eh, zuzendaritza kontseilu ero koordinazio batzorde batek eh, izan bia duten bat? Ba, zentzu hontan, da, erakundean sostenibilitatea bermatzea. Eta erakunde horren sostenibilitatea bermatzea, egunerokotasunean gure esforzo guztiak ipintzia, ez da nahiko. Zebak, merkatuak biharrak, aldakorrako zodiala. Orduan, tau zela, zela, zela, e, emon honi, nola baitz? Ze, ingenuitatetik ez, gara, ez gara lantzen ahi, eh? hau bereziki zaila da itxia enpresatan enpresatan, ezta? Ez da horrez eta generalik, baina bai dare aproximazioa gero adaptatu behar ditugunak enpresa bakoitzera, ezta? Eta zentzu hortan, ba, bai dare, badare konzeptu enpresaial batzuk, intezgarriak iruten zaizkiunak, eta referentzia hartzen ditugunak balio eh, baliogarriak iruditzen eh, iruten Orduan, eh, posible da antiaju batzuk ipintzia, enpresan gestioa arlo ontatekan planteatzeko? Gure hipotezia da baietz. Eta zentzu hortan ekartzen dugu, ba, la organizazioan ambidiestra kontzeptua ez. Eta kontzeptuak eh, esango enuken ikustote eh, interesgarria dala, simplia dalako, baina gero potentia aurrera, eta oso zaia aurrera erbateak orduan, ez da? Orduan, eh, Konzeptu honek plantatzen da bena da, organizazioak bere eguneroko tasunean nahiko errez e, zentratzen dela eguneroko problema horrek eta eguneroko hori pixkat hobekto eitxera. Baina organizazioan etorkizunean replanteamentuak eiteko hor arazo hundixak dauzka. Orduan bi plano de, ditu, ez? Bata da, esplotazioa, eta gaur egun itxen duguna gero eta betoin, eta bestia da, esplorazioa. Hau da, etorkizunean zeintzuk ze, e, produktu zerbitzu, ze balio proposamen emango duen e, bermatu, ez da? Eta hau, disiplina da, just, e, gestionatzeak orduan. Zer izaten dugu disiplinaan? Azkenian, e, hau ez da diskurtso bat, hau da zein zentzutan, zuzendari kontxeio ero koordinazio batzorde moduan, identifikatzen ditugun, ero orientatzen ditugun iniziatiba konkretuak, eta zentzu hortan, ba honako punto joten gara, ez da? Punto horre dia, proiektu zehatzak, nun inbertsio da hon, nun pertsonen dedikazio da hon, eta nun dispozizio bat da hon, ez da? Orduan, askotan itxendan e, eh, gure organizazioetik anazitea, bakigu zein zaila dan e, esplotazio eta esplorazio gure e, gestio eta gure errekurtsotan ekilibrio hori bilatzea, ez da. Orduan zeintzu dira deuzkozuna, apustuak zeintzu hortan, ez? Jakinda esplorazioa, lehen datu bat esan dut enpresena, baina e, produktu eta produktu zerbitzu eta neozio e, berriak ze iraupen dauken denporan zehar, datuak ez dira oso esanguratsuak berrikuntza ez da, ez erre saltzeko asunto bat. Implikatzen da delako e, asko sufritzea, fai asko itxia, hori konbizioa bia dugu, ez da? Ordu hori foko moduan azazira baten, ez da? Orduan, hemen e, enfokia arez, orduan, bueno, eta zela, zela oratu hau enpresako gestio baten, ez da? bada posible upintzia ba horreke eh, antiaju batzuk permitiuko gozkuenak pixkat gure e, esfortzu horrek pixkate eh, banatzea. banatzia. Eta hemen dako aproximazio bat, eh, planteatzen dan, eta hone dia hipotesia gero adaptatu biharrekoak enpresa bakoitzea, ez da? Baina zuntua da, esplotazio eta esplorazioa bereziki eskumako parte hau ikusten dozuena, gestio disiplina bat biadabela. Eta gestio disiplinak implikatzen da plano desberdinak biaditxuela, foko desberdinak, pertsona perfil desberdinak, eta iniziatiba horren neurketak KPI o KR ointxe dugu, ba, sekulako eh, beste hit bat olako kontzeptuekin, ezta? KPI zarra bat dira, oinio KR dira. Dauti, anglizismoekin gadiz, ezta? Baina asuntoa da, e, fokua perfilak eta metrika desberdinak baldin badia, gure logika organizazio barruan be desberdin izan biako litzatekela, ez? Eta hau ez da bat pederreza. Zer, esan dako moduan, e, egunerokotasunean gu esplotazioan gare eta baldin bagen euskan beste ez dakizima pertsona gehiago gure organizazioan han ipiniko genitxuzke baita da. Bai. Orduan, e, gestio aproximazio aldetikan distintzio honek uste ditugu interesgarria diela adaptatzeko organizazio bakoitzai, ez da? Bereziki, apustuak eskatzen ditugu Orduan, hor dare, urteka, hemendikan hiru urtea, eta gero aktibidadiak, ez? diversifikazio eh, identifikatzea aktibidadiak eta gero aurrera eruatea aktibidadiak. Askotan berrikuntzan, e, bueno, pixka eta ditu ditenek, e, dienak, izaten dabe, enbutu bat izaten dela, ezta? Idea asko egoten dira, horretatik batzuk eruaten ditugu bakarrik errealitatera, eta gero horretatik ba, batzu duke maitza honak eta txarrak, ez? Hemen enbutua da eskumatik eskerrea. Ze, hor berde horrek agertzen dian identifikazioen de oportunidadeseko elementu eta iniziatiba horrek horre zele jeitugu gure enpresan, ze sistematika dauko dako. Za, bestela da bakarrik zentratzia hori hortan, ha, ah, egin genduen e, eh, iniziatiba bat, negozio ero produktu eh, barri bat barri ze urten zan gaizki, Hm, malo. Hau dinamika, da, hau sistematika, da. Erreza da hori batia enpresetan? Epa, jo, zaten moduan. Baina ez gau da, disiplina aldetik anpizia transmititzen duguna, ez? Eta da, pixka e, mezua, ez da? Eta gau, ze palanka dara hemen, ba, pilo bat. Pilo bat, baina identifikauta eta ikasitza eta ikertuta eta saiatzen garanak, ba, bereziki, ba, zentratzen, ez da? Hor kultura, hor dago, prioridadeak, organizazioa, eta ze zaiatzen eh, saiatzen gaitzen enpresetan, ba, aproximazio partikular bat errealiai bakoitzari planteatzen, zen presa bakoitza bere kultura duka eta bere zirkustantziak alde hortatik anez. Eta hortan, gabitz, e, eh, eh, proiektuak itxen ikerketarloan, produkzio zientifikoa itxeko, baina bereziki eta gure zena pixiate eh, mondraune aldetikan, bai komunidade eta proiektu pilotuak itxen enpersetan, ez da? Bigarren eta hirugarren gauzak itxeak suportatzen dago askotan ez ditugula produkzio zientifiko nahi beste itxen. Baina gure kompromisoa baitxabe bai, ikerketa itzen duenean, enpresetan egon, ikusi ze problema duzken eta hortik angero aportazioak egiten zientziari baita ez da. Bueno, ez da pixkate fokoa ez, baina, bai, ez pixkat, hor eskumako arlo hortan, ba beste refleksio bat, bat eh, dukuzko, bale? Esan da. Bueno, eskerrik asko, Ion. Eta bai, e, jonek esan duen e, aritik, e, ba, ni zentrauko naiz pixka gehiago, esplorazio dimensio edo, alderdi horretan, eta bueno, bai egin degulako barne, kontraste bat, barne kontraste bat, ba, e, fakultateko ba, zaietasun ikerketa alorretik, esaten dan, no, ba, eksplorazio hori no, bermatu eta garatu, no? ahal izateko, e, ba, bueno, e, ezinbestekoa dala, e, jon igual gehiago zentratu da prozesua beran, baina prozesua baino are garrantzitsua dela kultura hori sustatu, no? E, garatu eta sustatzea. Bale, hortaz, e, gu zentzu hortan, e, bueno, ba, enpresagintzatik, ba, bueno, e, proiektu desberdinak jarri ditugu e, line honetan, bai, bai transferentzi, bai formakuntza e, no? e, proiektuak eta programak, e, batez ere hori hori bultzatu zala, osea diseinatu ditugu eta orientatu ditugu e, no, e, akzio e, desberdinak e, bueno, hasiera baten, no, zuzendaritzako, e, bueno, profesio zuzendaritzako e, profesionalei eta enpresetako e, profesionalei e, bideratuta e, e, berrikuntza arloan e, daude daudenei, vale? Hortaz, hemen e, kasu honetan bi bi helburu nagusekin, hala? Batez ere, e, alde batetik e, pixka kontzientzia eta sensibilizazio hori not, mm, ba, garrantzizkoa dela pixkat no? ezagutarazteko helburuarekin, no? bai enpresa bateko no? azkuntza bermatu alizateko, bai no? enpresen kompetitibidadea lortu alizateko, bai honek komentatzen zon, e, ala, e, eh, e, eh, sostenibilidadere edo iraunkortasun hori e, no? e, ba, ba, lortu alizateko bide bezala barnekin zaietasuna, Bale, hortaz hori izango zen bat, e, no, konstientzia sortu eta sensibilizazioa, eta beste alde batetik baita kapazitazioa hau da, no? ze kompetentzi desberdin no? e, usten ditugu, no? enpresen zerbitzura, eurak no? etorkizunerantz e, pixkat eraikiko duten begirada berri hori sortu alizateko, vale? e, barnekin zaietasunaren e, bitartez. Vale? Hortaz, hoiek, no, bi helburu nagusi izan da, e, beti, bueno, gure, no, e, proiektuetan zentratzen gara, ba, bueno, e, hor jartzen duen bezala, no, ba, ikaste helburuak e, lortu nahien, bai? Talde batetik, bueno, e, gure helburutako bat izaten da, no, ba, berrikuntza, e, no, o berritzeko e, gaitasun erramienta berrik, no, e, eskaintzea gure enpresei, e, bueno, lidergotza Eh, jarrera honak eta proposak no? E, e, enpresan sartzeko ba, erramientak baita e, eskaintzea, e, erramientak ala, ba, e, proiektu barne no? identifikatu, no? garatu eta azteleratzeko no? erramientak enpresen zerbitzura e, jartzeko eta bestalde baita ba, bueno, no? E, mundu mailan e, edo lurralde mailan ematen diren no? ba, ba, kasu no? e, bueno, bereziki onak no? eta erreferenteak ba, bueno, eurai baita e, plazaratuz. Vale, gero hemen garrantzitsua esatea, bueno, e, ba, bueno, aztertu ditugun ba, bueno, ikerketa no? eta, eta e, bueno, e, zea, fuente sekundarien e, bitartez, bai esaten dela e, bueno, e, barnekin zaietasun ar, e, no? e, aktibidadeak bai aktibitatea bai e, banatzen dela lau, lau palanka edo dimensio desberdinetan eraberen gero hauek no, euran artean baite interkonektatuta eh, daudelarik. Bai, hortaz, hor daukagu, no, estrategia, hau da, zenbateaino dagoen alineatuta gure barnekin zaietasun estrategia hori, estrategia, enpresa estrategiarekin, eh, hori alde batetik, gero daukagu kultura personak eta, no, eta taldeak, hau da, zen olako kultura daukagu momentu enten enpresan, zer nolako perfilak ditugu, zer nolako perfilak behar ditugu, bueno, ba, no, esango genduke giza e, no, e, edo kapital humano deritzon e, no, pixkat eskanina e, egingo genduke bigarren palanka honetan. Hirugarrenak ba, ideiak proiektuak eta emaitzak, hau da, no? zenbateaino albideratzen ditugun enpresak, no? ba, esan bezala proie, ideia berriak garatu, e, no? identifikatu, proiektuak garatu, Vale, eta gero baita lo, proiektu horietatik lortzen diren emaitzak e, neurtzea, e, baita neurtzeko erramientak, no? E, eskuragarri jarri. Eta gero, e, amaitzeko laugarren palanka esango genduken azala, edala, e, koneksionko entorno, no? inguruarekin ze koneksio mota daukagu. Zati, bueno, normalean eta kasu gehienetan barnekin zaietza ez da enpresak bere errekurso propioekin bakarrik, bere ezagutza propioarekin edo inkluso, no? finanziazio propioarekin no, eraikitzen duen zerbait, baizik eta normalean babeti e, no, bide lagun edo aliantzak sortzen ditugu ba, bueno, e, ekosistemako, ekintze, no, ekintzaietasun ekosistemako beste agente desberdinekin. Horta zemen neurtzen deguna hori xe, no? zenbateaino no, gauden harremanetan, e, ba, bueno, bide hori baita beste batzuekin batera eraiki alizateko. E, Hortaz, bueno, hoy izango zan pixka, no, proiektuen inguruan da transferentziaren inguruan dauzkagun, eh, no, proiektuak, baino baita proiektu hauetatik ta gero, bueno, izen dauko ditugu ba, no, enpresa e, adibide batzuk, e, eh, baino bueno, erreflexio hauetatik e, bai, e, bueno, identifikatu genduena edo lagundu, no, ez ziguten ba pixka pentsatzeko, e, bueno, Zergatik, no, ez ote den posible, barnekin zaietasunarekin binkulautako behatoki bat e, sortzearena. Hala, e, bueno, e, ikusi gendun, ba, bagadu dela agente asko barnekin inguruan, bueno, lan asko egiten, iniziatiba desberdinak no? desplegatzen, baina bueno, e, kontura ba, no? ezagutza dana hortik zehar dagoela eta ez dagoela repositorio eman komun bat, no? ba, e, ezagutza hori dana konpartitu no, alizateko. No? Ta repositorio espazio hori izan daiteke ba, no? praktika honen repositorio bat, izan daiteke metodologia, erramienta, e, bueno, e, desberdinak, no? aglutinatzen ditun espazio bat, no? zertarako ba, ba, or, no? Eh, jartzen degun helburu hortara e, eh, ba, lortu alizateko, no? Eh, iristeko. Ayudar a las organizaciones en proyectos de promoción y consolidación de nuevas líneas de negocio partiendo del aprovechamiento de competencias de las personas y empresas en beneficio de nuevos proyectos emprendedores con el objetivo de hacerlas más competitivas y sostenibles. Casi nada. ¿Hala? E, <laughs> eta un nola, hortaz, guk behatoki horren beharra gendukela bai, baina behatoki hori e, no? e, ze funtzio no? e, izan ditzake behatoki honek edo, ze beharko litzeke, no? nagusienak behintzet. Alde batetik, no? E, diagnostiko, no? funtzio e, diagnostiko bat egitearena, eta hemen ze, ze sartuko genduke. Ba, bueno, lehen komentatutako, no? e, lantzen gabiltzien, e, ba, benchmarking, no? ba, mundu mailan ze enpresa dira referente hontan, ze prozesu motera biltzen dituzte, no? ze herramienta daude, e, hori dana pixkat no, jasoko luken e, e, espazio bat. E, bestalde, no, lurralde mailan zer daukagu, hor badare, no? e, bueno, datu base desberdinak, hor badare agente desberdinak, no, informazio eta ezagutza asko e, no, daukienak honen inguruan baitare, hortaz, bueno, hori baita gure ganatu espazio honetara. Eta gero, hirugarren puntu importante bat, diagnosi e, fase honetan, izango litzeke autodiagnostiko erramienta bat sortzearena ala, ni enpresa bezala, no, neurgailu bat izan dezadan, no, ba, inguruan, ba, e, aldagai desberdina kontutan hartuz, nola, nola nagoen. Vale? Eta ala honek baita lagundu no, e, dezak enpresa hori, ba, bere sektorean dauden beste enpresa batzuekin konparatzeko. Bai, hortaz, hau izango zen, diagnosi faseen esartuko e, gendukena. Gero daukagu beste bat dela, no? akompainar. No, hau da, bueno, ba, ze aktuazio egiten ditugun enpresekin, e, ze formakuntza eskaintzen ditugun, no? nola kapazitatzen albidaratzen ditugu e, enpresa horiek ba, formatu desberdinetan, bai inkompani formakuntzen bitartez, bai kurso espertuen bitartez, bai transferentzi proiektuen bitartez, vale? baino e, akompainamentu hori. Vale? E Irugarrena izango litzeke monitorizazioa, hau da, no? horretan datu pila bat no? jasotzen ditugu, eta hori nola nolabait monetizatu, osea, e, jaso no? beharra daukagu, erregistratu beharra daukagu, gero ba, erabakionak, no? enpresak e, eh, arditzen, eta eraberean baita, e, hor jartzen duen bezala analisis longitudinal horiek no, egin alizateko hau da. No? Gaur egun hola nago, hemen dio iru urtetara, no? horrela jarraitzen badut, ba, horrela e, eh, egon gonez. Vale? Hortaz, ibilbide hori no, pixkat no, jasoko luken analisi motoik eiteko baita. E, eh, urrengo fase izango litzeke, no? generazio de konozimento, ezagutza, ezagutza sortzaren hau da, datu bilketa asko egon dira, kasu askotan, no, enpresa askotan parte hartu dugu, e, eta konturatu geha baita ere, no, esperientziaren bitartez, ba, no, enpresa handi baten funtzionatzen don e, prozesu, ba, enpresa txikietan ez dutela funtzionatzen, enpresa handiek errekurso asko daukie honetara bideratzeko, txikiek ordea ez e, batzuk, no? Helen Urkok komentatzen zon grado de madurez, no? Ba badar enpresak ta batez ere handiak ba hontan baita, no? Este maila hori, bueno, garatuagoa e, daukienak beste batzuekin alderatuta hortaz, no? Generación de conocimiento esparru honetan agian no, proposatuko gendukena izan e, zitekeen eh, ibilbide desberdinak sortu e, hau, e, no, e, segundaze, no, e, sektore, segundaze tamaino edo, segundaze azte, ezte prozesu e, no, bizi duen ba aurrera eramateko. Eta gero bukatzeko izango zen, eta udana zer egiten dugu, no? ba, transferentzi hori lurraldera bai? transferentzi hori lurraldera, publikazioen bitartez, e, bueno, espazio informaletan eman daiteken, no? baita difusio horren bitartez, e, eta, eta abar. Jon, e, bukatzen, Aba, ah, e, bale, e, bueno, e, ze onurak, nik uste, bueno, aurreko no, eslaitan zeintzuk, onurak zeintzuk diren, no, e, igual, e, eta emaitzak no, e, esplikatu degula, eta hemen bakarrik, no, aipamen txiki bat, ba, etorkizunera ikizmarku honetan baita, ba, bueno, e, gaitzen proiektua e, martxan jarri gendula, barnekin zaietzera ikitzen gipuzkoan enpresetan, sustapen departamentutik baita beste programaren bitartez, Eh, eh, aurrera eraman genduen eh, proiektu bat, eta kasu honetan, ba, bueno, pixkat kontestu, no, kultura, barnekin zaie kultura hau sortzeko kontestua ipintzen zon prozesu martxan jarri ditu, no, ba, horri kusten bezala, soa luze, zubiola, zue kaldereria, laspiur, no, bokado, tormola enpresetan. Eta gero, bueno, badare beste batzuk baita ere, ba, bueno, e, ez proiektu horren markuan, baino beste proiektu bat, bat zuen markuan, baita tematika hauek garatzen e, gabiltzena. Bale, hortaz, e, isildu naiz, e, irugarrena izatearen pixkat, no? E, zea, hori da, ba, denborari gabe gelditzen zehala, hortaz, ba, bon, aber nola iken dezun zuko nahi. Ba, ba, eske, da josune, e, importaz bat ez gaztelanearia joko dut, e, nik uste hola e, kontzeptuak hobeto azalditzak dela, Así que, bueno, paso al, castellano, ¿vale? ya hemos hablado de la parte económica, la parte social, bueno, hemos tocado un poquito y falta la parte medioambiental para componernos los tres ejes que, forman el desarrollo sostenible. Y eso es de lo que me toca hablar para, dar fin al bloque. Bueno, creo que es importante primero contextualizar eh, vamos a ver cómo esta ambidiestralidad y este intraemprendimiento tiene cabida también para dar respuesta al, problema ambiental, hablo de la crisis climática ah, a, la que tenemos que dar respuesta, pero creo que primero tenemos que saber cuáles son las raíces del problema para dar soluciones ad hoc o, atinar a la hora de buscar soluciones. ¿no? La primera de ellas yo creo que es eh, la superpoblación, creo que la superpoblación no ayuda, Em, cada vez somos más personas, eh, en 2022 somos 7,9 billones de personas, cada vez seremos más, cada vez vivimos más, los países en vías de desarrollo cada vez tienen hábitos más consumistas y por otro lado tenemos un modelo económico lineal basado en la extracción de materias primas, fabricación, uso y desecho. ¿Esto que hace? que el crecimiento económico esté acoplado a la extracción de materias primas o recursos naturales, la generación de residuos y eh, el, incremento del impacto medioambiental. Bueno, si combinamos estas dos, estos dos factores, tenemos una bomba de relojería y si no hacemos nada, pues acabará explotando. Y algunas de las consecuencias que ya estamos viendo son la, reducción o el agotamiento de recursos naturales, eh, tenemos el pérdida de biodiversidad, tenemos un aumento de las emisiones y bueno, por suerte tenemos una solución que hemos identificado ¿vale? Por eso os ponía arriba esa, frase que, bueno, puede tener dos lecturas, ¿no? Tenemos el futuro será verde o no será. Puede haber una lectura pesimista y tenemos otra lectura que, bueno, podemos verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces pasamos de la necesidad, en este caso, a la oportunidad, que es la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Os lo voy a explicar muy sencillo, ¿vale? No voy a entrar en principios porque no tenemos tiempo, pero en esencia la economía circular lo que busca es resolver un problema medioambiental a través de la economía. Y para que podamos hacer esta transición de una economía lineal a una circular, tenemos que prestar atención a una serie de drivers que tenéis ahí a la izquierda, ¿vale? El primero de ellos es el push legislativo o, esa presión normativa que se ejerce desde la Administración y que obliga no solo a empresas, sino a todos los agentes que formamos parte de la economía a adquirir cierto compromiso y responsabilidad sobre el problema y buscar soluciones. Por otro lado, tenemos el push tecnológico. Podemos apoyarnos en ciertas tecnologías habilitadoras o emergentes, principalmente físicas, biológicas y digitales, Em, en las que nos podemos apoyar para acelerar esta transición hacia la economía circular. En tercer lugar, tenemos el pool de mercado o el cliente. Somos conscientes de que el, cliente se está transformando, eh, tiene cada vez hábitos más sostenibles, está más comprometido, está eh, más concienciado y exige soluciones pues, más responsables con el medio ambiente. Y por último y no menos importante, tenemos a las inversiones. Aquí entraría todo el tema de la taxonomía, etcétera, que a través de la aplicación de criterios sostenibles a la hora de buscar inversiones va a hacer que atraigamos eh, actividad económica más sostenible y que aquella actividad económica que ya existe pueda pivotar hacia, hacia soluciones más sostenibles. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues la principal conclusión es que actualmente la sostenibilidad medioambiental es un factor de competitividad clave. En un futuro ideal puede que no lo sea, en el que todas las empresas sean sostenibles y ojalá suceda eso, ¿no? pero en estos momentos es un factor de competitividad y en el futuro cercano y en el medio plazo también lo será. ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos desde Empresa INSA? pues acompañamos a las empresas a maximizar ese factor de competitividad que es la, sostenibilidad ambiental. ¿Y cómo? Pues aplicando estrategias de circularidad. Ahí veis algunas, eh, no voy a entrar en ellas porque no tenemos tiempo, pero bueno, solo decir que, ahí tenéis la cadena de valor y según el eslabón de la cadena de valor en el que estemos podemos aplicar unas u otras, podemos eh, buscar combinaciones y hay algunas más favorables que otras. ¿vale? a ver, vale. Y si aterrizamos todo esto a qué hacemos concretamente eh, desde Empresa Ginza y de qué forma acompañamos a las empresas, nos encontramos con tres dimensiones. Tenemos una, una dimensión macro, una dimensión meso y una dimensión micro. La dimensión macro tiene un alcance más territorial y busca soluciones sistémicas. O dicho de otra forma, cogemos una cadena de valor lineal como puede ser la de los aparatos eléctricos electrónicos, la del plástico, y le añadimos los eslabones de la cadena de valor de medio ambiente, aplicando estrategias de economía circular. Con ello conseguimos circularizar una cadena de valor. ¿Por qué es complejo este, este proceso? Porque ya no solo tienes que buscar la transición hacia la circularidad de una empresa, tienes que buscar la transición de toda la cadena de valor. Cada uno tiene su rol y cada uno tendrá que eh, buscar la circularidad a su forma. ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos eh, varias experiencias, eh, pero sí que el principal reto está en involucrar a todos los agentes, no solo empresas, sino administración pública, centros tecnológicos, la ciudadanía, para buscar esa solución sistémica. En cuanto a la dimensión meso, que queda a medio camino entre el alcance territorial y el alcance de empresa individual, se ciñe a, la transición de parques industriales hacia ecoparques industriales. En este caso, a través de la aplicación de la simbiosis industrial, que es otra estrategia de economía circular. Así, por eh, comentar un poco lo que es, eh, idealmente lo que busca es que los residuos de una empresa sirvan como materia prima para otra. Es mucho más complejo que esto, pero para que, para que se entienda. Aquí hemos tenido también diversas experiencias en la comarca de Vidasoa, en, en Guipúzcoa, y otra vez nos encontramos con esa barrera de la falta de sensibilización eh, las empresas, sobre todo las pequeñas, encuentran dificultades, están envueltas ¿no? en, el día a día y en muchos casos nos hemos eh, dado cuenta de que la economía circular o la sostenibilidad ambiental en realidad no es una prioridad en las empresas. ¿no? Entonces estamos trabajando en, hacer ese cambio. Creo que desde, desde Empresa Vinta estamos haciendo el esfuerzo para que eh, en el futuro pueda dar sus frutos ¿no? y podamos arrastrar a todas las empresas hacia, hacia este nuevo modelo económico. Y por último tenemos eh, la dimensión micro, eh, la dimensión de empresa individual, cómo circularizamos una empresa. Y aquí voy a rescatar el concepto que ha comentado John, la ambidiestralidad. Aquí no podemos buscar un cambio de, modelo de negocio de un día para otro dentro de una empresa. ¿no? Hay que explorar, podemos empezar por un producto, por un servicio y poco a poco ir transitando hacia ese modelo más circular. Aquí sí que es verdad que, existen diferencias entre em, empresas grandes que tienen en el eje de su estrategia la sostenibilidad y que ya vienen trabajando y otra vez nos encontramos con esa barrera de que las empresas pequeñas pues les cuesta un poco más, ¿no? pero cada vez vemos que, se interesan más, aunque no puedan destinar todos los recursos que podría destinar una empresa grande, bueno, siguen, siguen trabajando en ello y es un reto al que estamos convencidos que podemos dar solución. Y para acabar, eh, antes de irnos, queríamos dejar esta frase del gurú del management Dracker que creo que, que, ilustra muy bien la situación en la que nos encontramos. ¿no? Y es que estamos en tiempos turbulentos y el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Y por suerte hemos encontrado esta forma de de mm, revertir la situación o este problema climático a través de la economía circular. Y creo que vamos por, buen camino. Creo que colaborando entre todos y, ahí os dejamos nuestros contactos y si queréis eh, saber más sobre nuestros proyectos, colaborar en nuevas propuestas, etcétera, eh, porque lo que está claro es que entre todos llegaremos antes que, solos. Así que, la Guztiat, a mi esquer. eskerrik asko. Eh, Jon, Josune, e, Unai, eta labur-labur baldin bada ere, e, ez dakit galderarik edo e, norbaitek iruzkinik edo komentariorik egin nahi balu, minutu bat. Ez, ez dago galderarik. Bueno, ba, mi esker, benetan, Jon, Josune, Unai. Bai, bai barkatu, barkatu. Bai, hortxe, mikrofonoa. Hortxe andar. Komentari bat, Jon Aldozabalik aipatu dunean, eh, bai, eun bai, urtetan zenbat enpresa bakarrik jarraitu duten, orduan nik eh, naiz. Eta orduan nik egiten nuen transposizioa, esaten nuen enpresa pribatuan hori gertatu da, eta enpresa publikotan hor jarritzen dugu. Osa, ditugu ez dakit eundaka. E, e, orduan, nire uste, eh, izek hain zuzen ere, nahi dula krisia Eh, gure ganatu. Osa, enpresek eh, ez jarritzeko krisia bizi izan dute, batzuk gainitzen dute, beste batzuk ez. Eta orduan, administrazio publikoan, uste, e, eh, torkizunek meritua dela krisia barneatu dugula. Eta, osa, e, administrazio publikoak, Euskoa Jolaritza, Udalak, beti jarrituko dute. Baina, karo, nola jarraitzen dan. Eta orduan, hor, ni uste dut, gukin deuna, da, ariketa eskuzabalekoa, eta esan, bueno, krizia begiak izten baitugu jarritu ezakegu, baina bueno, guazen e, e, e, begiak irikitzea eta guazen jabetzea, errealitatea mundua zer gertatzen den, ze desafekzioa daun, demokrazia nola arriskuan daun, eta hor hor ze erantzunak eman behar dian, eta hori zuzen ere hori da. Baina datu hori eman duzu nian joan, zora gari zait, eta claro, eskenean, bi, mundutan gabiz, nola, nola egin bi munduien arteko konvergentzia ez da. Eskarrik asko. Hala. Eskarrik asko, Ander. Beste komentariorik edo galderarik? Ez? Bueno, ba, mi esker. Hm? Eta... Eskarrik asko.